барийдин ионунун сапаттык реакциясы эритмеде барийдин иондорунун бар экендигин сульфаттар менен аныктайбыз эритмеде ак чөкмөнүн пайда болушу эритмеде барийдин иондорунун бар экендигин далилдейт